Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu pelak pelak ini daya abu pelak pelak ini sebagai So, assalamualaikum Mungkin aplikasi negeri sehingga aplikasi gitu ya, guna guna อินชาอัลลอฮ์วันอับถือเสมอดึงเรินกันดาราเซมอารมณ์ดูดีมันดูยานคุณกันกับบ้านนี่ฉันกับกูนะมันนั่งไงอีกว่าเชราแต่ก็เด็กก็ฟ้าดังแต่ฟ้าดังนั่งกูนี่ฉันก็ฟรอกนี่คนวินเดย์บุนะไฮมาแม่คันกับบ้านคนนี้ฉันก็กินวินเดย์ไรฟอร์ดีฟอร์มคุณกูโน่ฮะนี่นี่นี่คนไทยมาแม่กูนะอามาเด็กเขาอย่านเขาอย่างวินกว่าอะไรนี่กิชั่วโมงเสียอามันฉันก็ฟรอฟรอดังมันกันกับฟ้าดังได้ aha fada wani ganin ko fonda bonne guna fo di fo ankan na ko go den sibat ma bay ni ganin bat ma guna de di makka no nango halo goda a application de ngalo de kan ara sai kuna aram kar sai subscribe aram da sai karawa wani no ganin wa kan videos fo da kai youtube kan da sai aram sun jawan halo kar sai subscribe ngalo tidanga wani wa matkarin goni di abu na ta yawo a wani wadda madaram karbe na wana aram beno na sambu aram akarar sai wani no ganin de videos kai youtube kan da sai kamar tidin ma lo kulu arab si dinge maram dari se like ya, da video da kanara sih nah wadi nunggu mau nunggu garbi kingdom di video se gende karan sih youtube channel logo, esa baru sih mau da karena karan ogo youtube channel warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah selamat kini rekan nasib karan ini tenang fo guna kaman baru ko nangora Insyaallah inshallah on kono du fon kan karena sal ko lo kan ka to nandaran Um, तो एप्लीकेशन हाँ, के बारे में हम तो बारे में डालना एप्लीकेशन वो कौन डोन डी वो वन है वो एप्लीकेशन के बारे में देखना एप्लीकेशन वन है वो कौन गोरी कौन देखने वो कौन गोरी वो देखने नाम वो हाँ एप्लीकेशन वो इंगन वो के बारे में चबारे से तो इंशाल्लाह वो सर मत कारण से इंगन वो एप्लीकेशन वो इंगन वो के बारे में चबारे तो से गिना हल बाय उफ एप्लीकेशन वो गोरा इंशाल्लाह सर मत कारण काम फ्रूट गूगल प्ले स्टोर हाँ then Google play store then वहाँ बुन्ना की जहाँ तुम गिरी Then Hamsung Google. Aha, then Google Hamsung di kande aplikasi application ibo di Google ngani siapa si abene. Aha, irma hatun dari Google. Google. Ada dan Google Hamsung awo channel ini ma karya hari. Ah, then ini karena di kande si Google application ikan Google application ibo ba ibo ba kulikan an search. Saya nih di kaganda nih di kanda aja nih mayo kinga banoɗen ton ton koni yiɗi kandi ndi henani kandi sebene ma gorandi bongkar bonkar ɗaynima gorandi gorandi mo bara hacina sanon na gorandi wo somir o opi ndeni jaɓoy se da mo ma gorandi kan ma gorandi mo ma kirima feeri soyri fura ra hacina Insyaallah inchallah kan gue gonega di hacina nana mondu ma jaɓin se mondu ma danga yawo cina ngana jaɓin se amat kan hingga berbare nang kulkar nang keba misalnya sedai lu banung gundang fomo kuar kan banung gundai nung gundang go kina hantu mo hai go te nang go ora dai nung nori kar a ah, dai nung hantu misalnya mina nung hantu mhm. kumasi kumasi misalnya sanut kan din hantu kumasi kumasi nang kino dai dai nung dai mufro mida kachenda kandir se kala ir kumasi na kan ir hantumo akandir se kwara ma me Insha allah sama kan gorin di kwara de sama na ngana che chirei zorin kwara ma me ne ya ma kwar berno sini ni fur kwara guna gunen kan mi ba to den banu furga gun gunen hanno derin gunan kin borais de sama wote ana kin borais de sama wote dai ma bonkar Dan bolon bon kanin nang tinga bogo bogo no no jeni guna guna ka bogo mo ka on tinda ma tab ku dan mun bogo ne odo ka yun ka den hare fen dia ga dra kon dir ka den on kan ir ka dia butuh juga firma jana to hmm. insyaallah sanmut kan gori na kita kena kandir wa chine seventeen misali nanggo bari barim to nanggo bai rigo to nanggo guna ha riga guna nauka har ba so misali ngana ya yare za bo bore aku so ya fere wase aha dan misala in cinai wat kan gun biya ya wore aka so ya fere fere je mhm gun be ni gun ganna misali mu rem koyna fo mo koyna so ndam ya banda re bandar me kai warin kar ga guna fonda bon dan ngo furana ಫೊಂಡಾಬಂಗು ನಾ ಫೊಂಡಾಬನ ಬರೋ ನಿಂಟ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಕಾರ್ನಿಕ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಫೊಂಡಾಬ ಹಾಕ್ರೆ ತೋಸಾಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೊಂಡಾಬ ಹಾಕಿನ ಹೆಂಗೆ ರೇಟ್ ಫೊಂಡಾಬ ಯಾವ ಡೈರಿಗೆ ಬಾನಿ ನಮಗೆ ಗುಂಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಹಾಲು ಹೋಗೋಣ ನನಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಐತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಕನಿಗೆ ಯಾವ మీరు బొరకం వచ్చిన అవుతుందా మా బొరగ బొరగ ఇస్తున్నాయి ఫ్రై ఫ్రై మతకని కదా సొన్నింగ్ బాని కుజ్జిననిగా చేరిదే కండి తప్పితే ఓడి derizinkao kandimte ajana ko beno derizinkao ko godda babu oneyo derizayo de kin go kan oneyo derizayo ba barbare kin yayo go windiyo nah, den jerizani mo takka takkare sorin kan gida kon jini aha den takka bo takka mo tba takka sorin den na mo takka gida kon jini yawo jini hmm dingano kon jini ya misali mo taw mo langkah kana kan gue jini go bandari fenna sitemmat ka wuzuru aseni kanda jini kanda bandadin aseni te hinkalin sona go jina go bandano aha go jina go ban mo fo lan kare no danga abanda dro dono sona pedra ka tu jina ri bayram ko gunnan ki basan ri go go fo kwara go dum banar so takke ri ro latta ka so go దీని తగ్గలే నమ్మక విధానం గానా కొట్టే విధానం సంగు అక్కడే నించిన దీని మన కొండిరిగిన సమతకిరిగు అరంగొంగిడి యావచ్చిన ఆ సమత్కారం గొంగిడి యావకు యావచ్చిన సోంగిడి యావకు కొండిరిగిన యావకు కొండిరిగిన యారిని சொந்தீங்க நான் கொண்டிருக்கிறேன் உட்காந்து உட்காந்து முத முத போப்பாரண்டி இங்கே இருக்காதோ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರು ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಕ್ಕಲು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹೈವೈ ಬಿಸಂಗೇನು ಸೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅನಗಡಿ ಯಾರೇ ಕಂಬು ಮುಂಗನು ಯಾರೇ ಕಂಬಗಳ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಖ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮುಖ ಮುಖನೇ ಹಿಂಗೆ ಕೊಯ್ ನಂಗೆ ನಡು ನಾನು misali ni mata ce mm, to wannan sun habaino और sirmtu mahatum dari dan mobasati mobasati satian hano wane wabong kengana ne hingi selang awantum so ngam to dan ka jana ni kan ni tabi en ham tuna salim ne market so misali mulema dan market market agogo ne da hamsin market market sunan misali Kumasi Market hmm, Selamatkan menggoda mhm, akhirnya Kumasi Market Kumasi hmm, dari Makar Insya Allah udah nih datang nih saya mau boya channel ini bisa bu market kan nih wazmat habari-habari ah, da misali mun san bai wana inshallah da ni da kan sai danga ya wuce ne wanda ma danga ajin gwadi nango habuno fotaw ka kan nango habuno haberi a da ni da kan sai wanda ma danga ya wuce ne san mus kan gwadi da misali ko to musi kan nodin habuno da ni ma bon ayi wadin bon karyawo ni ko fa fanda daga ma na kondayer se bang mat kan bang dir min samu ko ben ye banda ko tar kon misalnya, misal min kon ka tayen do misalnya, doguna hmm inshallah saya makan gue dia cina fan vp dan jadi habu pelak pelak ini ya, yang mai habu pun dah, aku pelak pelak ini sebagai dengar dengar, ya era mau mau nanggo aha pelak pelak yang kiri dengar, dini kiri dengar ini sebagai dengar, ading ban mau guna, buat dengan haga bongkar jero bongkar ini aku nih jadi akan ini ban mau ini ban ban mau jero nih ya sebagai bongkar lagi ini panda indah berberes guna kini ban ini benu guna ini kena guna ini guna ini jasa kulung gobat marah termatkan gua ngediru kacau misalnya awal cincin wode ani dia diangkat gobat marah kulung gobat marah dingin kuliah guna यानी बैन मिल गया बंदा इनको जल्दी में समूह हाउ फोन को ने हम्म ये आइकन तो हम हम telephone mode dan mengkorai dan bongkar lihat bona montona kembali hingga fara guna matkan cinon gaba hmm. mantona kanti mbazi mfuro kuguna wa kanti mani doka msali mnu nangu kara kwandi mwari inshallah san mati mbori li na mfukurera na kwandi nangu habu habu fora aha san mati mbori li na habu fora na kwandi nangu mkwara ndiwa aha ndi ni ati ngubani mwa kwa denu hai wadi mwa takni ni kuguna mwa kwa kani amma yakino fonda bohino ni ngidra sana mo kani ngidra na go mo kani go ngidra go jine yakino ma hewa kadana seta kanda ngidra kon ni jine <coughs> ni so ya gam mo so so dimba ni fana da ma ni so ya gam mo so dimba ni fana mo so kani go ngidra ga te ya wa jine ya ni kino ni so ya ganda to ngon na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh